enoki guys. Kali ini kita akan membuat menu jamur enoki goreng crispy. Kita akan membuat dalam dua varian. Jamur enoki crispy original dan jamur enoki crispy cabai garam. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka, Hmm, enak banget guys. Bisa sebagai menu makanan atau sebagai cemilan. Cocok buat ide jualan makanan rumahan ibu rumah tangga. Yuk kita mulai. Bahan-bahan jamur enoki 200 gram, tepung lapisan, tepung terigu 200 gram, tepung mejena 50 gram, bawang putih bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh lada seperempat sendok teh telur ayam 2 butir bahan tumisan bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung cabai rawit 5 buah daun bawang 1 batang garam setengah sendok teh Kaldu ayam 1 sendok teh Lada seperempat sendok teh Minyak untuk menggoreng secukupnya Cara membuatnya Jamur enoki dibuang bagian akarnya Kemudian potong masing-masing agar terpisah Campur semua bahan tepung lapisan dan aduk sampai merata. Telur dikocok dengan air untuk celupan. Taburi jamur ke tepung Kemudian celupkan ke telur taburi jamur ke tepung kemudian celupkan ke telur taburin kembali ke tepung Jangan diremas-remas supaya tidak menggumpal. Goreng dengan api kecil sampai kering dan menguning. angkat dan tiriskan minyaknya bawang putih dikeprek dan dicincang halus bawang merah dipotong tipis-tipis daun bawang dipotong tipis-tipis cabai rawit dipotong kecil-kecil Tumis bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan cabai rawit sampai matang dan harum. Masukkan jamur enoki gorengnya dan aduk sebentar sampai merata Jamur enoki cabai garam sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Hmm, yummy.